ya Leaders Club. Hiki ndio kile ambacho kinaendelea kutoka CMG. Usirakoka Cause you want

know

atakakutoevyo ugu sita na macho na kusikiliza uamue tena mambie basi wakujafika mbele tukale meshika miogo ya kuchoma ndoko bichi usisahau na vicho pekope zilizokubandika bebi kama sina baraka nikope lakini utoke chicha leo bebi Naitosha kulakuka mahata, kipiga picha lazima ifanyike wakikuna kwa